الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جثع في الحشا تراها وحين من لا حمد له إشاء له تراق سمح في كفي أن تراها على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم المرسلين على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين السلام ومن